हाथों के लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते कि हाथों के लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते क्योंकि किस्मत उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं